Hey, what's going on guys? Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan dongidek Shohrux AK. Do'stlar, bugun yana IELTS reading tarjima qilishga davom etamiz. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan safar IELTS Passage 1 dan uh, bitta reading tarjima qilgan edik, ya'ni readingni yarmini. Mavzu a fantasy edi. Ana shu tekstni uh, mavzusi a a life without mental images edi. agar siz birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz albatta ko'rib olishingizni tavsiya etaman chunki shu bugun mana hozir tarjima qilgan ikkinchi yarmimiz mana shu xuddi shu tekstni e, qolgan qismi bo'ladi albatta siz avvalgi qismni ko'rgan bo'lsangiz davomini tushunishingiz anchagina oson bo'ladi ho'p bugun mana shu qismdan to'xtagan joyimizdan davom ettiramiz va uchinchi darsimizda ya'ni bundan keyingi chiqadigan videoda xudo xohlasa shu tarjima qilgan tekstimizga oid 12 yoki 13ta IELTS savollarini bajaramiz. True, false, not given va yozma ravishdagi savollar 12 ta yoki 13 ta bo'ladi. Avvalgi videoda ham eslatib o'tgan edim. Xo'p, qani bo'lmasam tarjima qilishni boshladik. The super visualizer, the super visualizer, ya'ni super tasavvur qiluvchi the super visualizer, ya'ni o'sha uh, har xil tasvirlarni xayolida juda ham kuchli ravishda uyg'ota oladigan odam at the other end of the spectrum is children's book illustrator lauren beard whose work on the Fair, uh, Hairdresser series will be familiar to many 6-year-olds. Mm -hmm, demak aytyapti. At the other end of the spectrum. Endi mana shu at the other end of the spectrum siz buni tarjima qilishingiz mumkin spektrni demak oddiy tarjima qilganda spektrni ikkinchi boshqa bir nihoyasidagi deyapti lekin endi buni qanaqa holatda ishlatasiz misol uchun siz ikkita ekstrem holatlarni solishtirayotgan paytingizda misol uchun oq va qorani solishtirayotgan bo'lsangiz bitta tarafi spektrumi bitta tarafi oq bo'lsa spektrumni ikkinchi tarafi qora bo'ladi mana shunda Э, birinchi siz oq haqida gapirdingizda keyin qora haqida gapirganingizda gapingizni davom ettirishingiz mumkin at the other end of the spectrum demak ikkita ekstrem holatlarni solishtiryapti mana shu holatda kelyapti bu yerda demak shu spektrni ikkinchi tarafi deyapti ikkinchi tarafida is children's book illustrator mm -hmm, demak bolalarni e, o'sha uh, kitob uh, illustrator degani tasviriy kitoblarni chiqaradigan ya'ni o'sha rasmli kitoblarni kitoblarni yozadigan yoki shunaqa har xil tasvirlarni e, jurnallar gazetalar yoki kitoblar uchun e, chizadiganni illustrator deydi demak is the children's book illustrator deyapti demak yosh bolalarni o'sha tasviriy kitoblarini chiqaradigan odamni nazarda tutyapti yozuvchini Lauren Beard demak ismi Lauren Beard ekan endi u haqida gap ketyapti whose work uning uning anaqasi ishi demoqchi ya'ni kimning e, kimning ishiki deyapti Lauren birdni nazarda tutib on the fair tale hairdresser series mm -hmm. demak whose work on the fair tale hairdresser series bu yerda mana shu ertakdagi uh, ertak uh, ertak nima deydi uh, ertak sartaroshi ertakdagi sartarosh deyishingiz mumkin yoki demak mana shu fair tale hairdresser E, nomli series esa ko'pgina qismli ko'pgina qismli narsani demak series deyapti mana shuni qismlarida e, qismlardagi ishi ishi deyapti will be familiar tanish bo'ladi kimga to many six year olds ko'pgina 6 e, yoshlilarga demak bu yerda o'sha spektrumni ikkinchi tarafida yosh bolalarni kitobini o'sha suratli kitobini yozuvchisi Lauren Bird kimki uni ishi deyapti o'sha fairytale hairdresser kitob anaqasida seriyalarida e, qismlar qismlari e, ko'pgina olti yoshlilarga tanish bo'ladi ho'p uzun gap bo'lgani uchun chiroylab o'zbekchaga tarjima chiqarish qiyin bo'lyapti ho'p davom etamiz her career relies on the vivid images that leap into her mind's eye when she reads text from her author demak aytyapti uni e, karyerasi uni karyerasi relies on suyanadi ya'ni bog'liq demoqchi on the vivid images aniq tasvirlar aniq tasvirlarga bog'liq qanaqa tasvirlar qaysi tasvirlarni aytyapti that leap into her mind's eye qaysiki uni miyasini ko'ziga ya'ni o'sha tasavvuriga demoqchi tasavvuriga lip into degani biror biror nimani ichiga sakrab kirish mana shu narsa lip into bo'ladi lip sakramoq degani lip into demak o'sha tasavvuriga sakrab kiradigan qachonki deyapti when qachonki she reads text demak tekst o'qigan qachonki u tekst o'qiganda from her author demak uni anaqasidan Uh, author yozuvchisidan. When I met her in her box room studio in Manchester, she was working on a dramatic, dramatic scene in the next book. Demak mm-hmm, aytyapti, when I met her in in her room studio in Manchester, she was working on a dramatic scene in the next book. Uh, men uni uchratganimda qayerda uchratganimda deyapti uh, in her box room studio box room studio shu kichkinagina bir uh, studiyacha bu ham xuddi o'sha kichkina to'rtburchak studiya ichida har xil narsalar uh, nima deydi saqlab saqlab tashlangan uh, hattoki o'sha joyda yotib uxlab yeb ichib hamma narsa qilib ishlanadigan joyi ham ko'pincha box room studio deydi demak shunaqa uni studiyasida qayerda ekan manchesterda manchesterda manchesterdagi uni studiyasida uchratganimda deyapti she was working u ishlayotgan edi nimada on a dramatic scene ha, dramatik sahnada in the next book demak keyingi kitobini dramatik sahnasida ishlayotgan edi o'shani ustida ishlayotgan edi degan ma'noda kelyapti the text describes a baby perilously climbing onto a chandelier chandelier demak aytyapti e, o'sha text deyapti describes tasvirlaydi a baby bolani perilously climbing demak climbing onto a chandelier demak xatarli ravishda xavfli ravishda e, chandelier e, qandil demak qandilni ustiga chiqayotganini o'rmalab chiqayotganini tasvirlaydi davom etamiz straight away I can visualize this grand glass chandelier in some sort of in some sort of French-like kind of ballroom. Mm -hmm, ballroom and the little baby just swinging off it. And really, mm, really heavy thick curtains, she says. Mm -hmm. Demak aytyapti. O. So'zdan o'zgartirib tashladimmi? Mana. Straight away deyapti. Shu zahoti I can visualize. Men tasavvur I can visualize this grand glass chandelier. Men mana shu um, ulkan shishalik uh, qandini tasavvur qila olaman, visualize qila olaman deyapti. Uh, in some sort of French French kind of ballroom. Mhm. qanaqadir in some sort of deyapti. Qanaqadir, qanaqadir bir turdagi French kind. Fransuzlarnikiga o'xshagan demoqchi, fransuzlarnikiga o'xshagan turdagi ballroom e, bal raqsi tushiladigan zal demak shunaqa fransuzlarnikiga o'xshagan shunaqa zalda men ulkan shishalik e, qandilni tasavvur qila olaman and va deyapti the little baby just swinging off it va kichkina bola uh, just swinging off it shunday deyapti swing swing degani swing off bu o'sha tebranib turish osilib tebranib turish demak o'sha kichkina bola unda osilib turganini osilib tebranib turganini va gap davom etyapti yana and really heavy thick curtains mhm. va deyapti judayam og'ir qalin pardalar she says u deydi u deydi I think I have a strong imagination. So I can create the world and then keep adding to it so it gets sort of bigger and bigger in my mind and the characters and the characters too they sort of evolve mm mm-hmm. demak aytyapti i think menimcha demoq deyapti i have a strong imagination menda juda ham kuchli e, tasavvur bor meni e, tasavvur qilishim juda ham kuchli deyapti so shuning uchun i can create the world men dunyoni yarata olaman ya'ni hayolimda yarata olaman deyapti and va then and then va keyin keep adding to it mm -hmm. va unga qo'shishda davom etaveraman so it can it uh, it gets sort of bigger and bigger mm -hmm. nima uh, e, men uh, demak undan keyin unga qo'shishda davom etaveraman nima uchun deyapti u qanaqadir e, kattalashib kattalashib ketaver ketaverish uchun degan ma'noda men unga qo'shishda davom etaman davom etaman u kattalashib ketaveradi in my mind meni xayolimda meni aqlimda miyamda and the characters too hmm? va e, xarakterlar ya'ni qahramonlar ham they sort of evolve ular uh, they sort of deyapti qanaqadir uh, rivojlanadi ya'ni o'sha miyamda rivojlanadi o'zgarib boradi degan ma'noda I couldn't really imagine what it's like to not imagine. I think it must be a bit of a shame really. Mm -hmm. Demak aytyapti. I couldn't really imagine. Men uh, to'g'risi tasavvur qila olmayman deyapti. Men chindan tasavvur qila olmayman. What it's like to not imagine. Qanaqa deyapti? What it's like. Bu qanaqa? Uh, to not imagine tasavvur qilmaslik demak aytyapti men tasavvur qila olmaslikni uh, to'g'risi tasavvur qila olmayman i think menimcha deyapti it must be u bo'lsa kerak nima bo'lsa kerak deyapti a bit of a shame uh, ozgina uyat hmm, demak really chindan menimcha bu chindan ozgina bir uyat bo'lsa kerak degan ma'noda kelyapti Devam edemez. Not many people have mental imagery as vibrant as Lauren or as blank as Neil. Mm -hmm. Okay, not many people. Uh, ko'p ko'pchilik odamlar, unchalik ko'p odamlar deyapti, ko'pchilik odamlar uh, have mental imagery. Uh, aqliy eh, tasav aqliy tasviri aqliy tasavvuri yoki aqliy tasavvuri eh, not many people have mental imagery eh, ko'p odamlar mana bu notni olib tashlab tarjima qilishingiz mumkin many people don't have deb mana shu notni shunchaki boshida beryapti buni bu yoqqa olib yuborsangiz ham tarjimasi bir xil bo'ladi many people do not have mental imagery endi shuni просто notni boshiga qo'yib beryapti mana shu holatda ham grammatik to'g'ri bo'ladi demak not many people have mental imagery ko'p odamlar uncha ko'p odamlarni deyapti e, aqliy e, aqliy tasavvur tasavvuri yoki shunaqa tasviri yo'q deyapti qanaqa as vibrant as Lauren vibrant jo'shqinli jo'shqinli judayam qaynab turgan degan ma'noda as vibrant as Lauren demak Laurennikidek jo'shqinli yoki or as blank as Neil mm -hmm. yoki o'sha Neil-nikidek blank degani bo'sh misol uchun blank e, qog'oz uh, ham blank bo'lishi mumkin qog'oz blank bo'lsa blank paper uh, e, bo'sh qog'oz bo'ladi hech nima yozilmagan toza qog'oz mana shu narsa blank They are the two extremes of visualization. Mm -hmm. Demak aytyapti. Bular ikkita e, tasavvur qilishni ekstremlari ekstrem holatlari mana shu narsa e, extremes of visualization xuddi mana bu joyda tarjima qilganimiz at the other end of the spectrum deganda xuddi mana shu narsani nazarda tutayotgan edi ya'ni ikkita ekstrem holatlarni tasvirlayapti davom etamiz adam zeman a professor of cognitive and behavioral neurology wants to compare the lives and experiences of people with aphantasia and its polar opposite hyper hyperphantasia demak aytyapti adam zeman a professor of cognitive and behavioral neurology uh, aqliy va uh, aqliy va xulq atvorni o'rganadigan nevrologiyaning professori adam zeman uh, wants to compare solishtirishni xohladi nimani solishtirishni xohladi solishtirishni xohladi deyapti the lives and experiences of people demak odamlarni uh, hayotlari va ularni o'sha hayotiy kechinmalari tajribalarini qanaqa odamlarni aytyapti endi with a fantasia a fantaziya bilan and va its polar opposite uni shunday teskarisi hyper hyper fantasia demak giperfantaziya demak a fantasia o'sha rasmla rasmlarda tasavvur qila olmaydiganlar endi giper giperfantaziya bo'lsa shuni teskarisi shu rasmlarda tasavvur qilish juda ham kuchli bo'lganlar his team uni jamoasi deyapti his team based Uh, based at the University of Exeter, coined the term fantasia this year in a study in the journal Cortex. Demak, aytyapti, uni jamoasi based at the University of Exeter demak Exeter universitetida joylashgan uh, uni timi coined the term a fantasia demak a e, fantasia e, atamasini kashf qildi shuni o'ylab topdi coin the coin uh, coin the term coin the term bu o'sha birorta atamani siz atama yaratilsa atamani kashf qilinsa mana shu narsa coin the term bo'ladi this year deyapti demak shu yil mana shu yili o'sha fantaziya uh, atamasini yaratishdi in a study uh, ya'ni uh, o'sha ilmiy izlanishlarida study o'rganishlarida in the journal cortex cortex jurnalida prof zeman tells the bbc demak aytyapti uh, prof zeman professor zeman bbcga aytadi bbcga aytyapti deyapti People who have con con contacted us say they are really delighted that this has been recognized and has been given a name because they have been trying to explain to people for years that there is there is this oddity that they find hard to convey to others. Juda uzun gap. Xo'p, tarjima qilamiz boshidan. hop. People who have contacted us, who have con contacted us, demak odamlar deyapti kimki bizga bog'langan, who have contacted us bizga bog'langan, demak bizga bog'langan odamlar say deyishadi, aytishyapti. They are really delighted. Ular juda ham zavqlanishgan, ya'ni bundan xursand. Nimadan xursand deyapti? That this has been recognized. Gap ulanyapti bu yerda. This has been recognized. Demak, bu shu e, buni bir e, mavjud narsa deb tanildi deyapti e, has, been recognized tanildi shu narsa borligini bilindi and va has been given a name va ism berildi ya'ni nom berildi mana shu kasallikni nazarda tutyapti because chunki they have been trying to explain to people for years ular uh, have been trying harakat qilishayotgan edi nimaga to explain Uh, tushuntirib berishga to people odamlarga for years yillar davomida that ya'ni gap davom etyapti that there is there is bor deyapti nima bor this oddity mana shu g'alatilik odd degani g'alati degani oddity bo'lsa noun bo'ladi ya'ni otga aylanadi this oddity mana shu g'alatilik mana shu g'alati narsa yana gap davom etyapti that they find hard to convey to others ya'ni qaysiki ular tushuntirib berish uh, they, they find hard ular topishdi qiyin deb nimani nima nimani qiyin deb topishdi to convey to others boshqalarga yetkazish convey degani convey o'sha ko'pincha nimanidir qandaydir biror nima gapni birorta narsani ma'nosini yoki nimadir siz o'ylabgan narsangizni boshqaga siz yetkazsangiz mana shu narsa yetkazishingiz convey bo'ladi demak bular boshqalarga yetkazishni juda yam qiyin deb topishibdi qiyin deb topishayotgan narsa o'sha odatiy g'alati narsani e, top uni tanilib bunga nom berilganidan odamlar juda yam xursand mana shu holatda kelyapti juda yam uzun gap e, umid qilamanki tushundingiz nima deganimni chunki gap bir biriga bog'lanib bog'lanib ketgani uchun e, judayam o'zbek tilida bitta chiroyli gapni tarjima qilib chiqarib berish qiyin bo'ladi how we imagine is clearly very subjective mm -hmm. demak biz qanday tasavvur qilishimiz deyapti how we imagine biz qanday tasavvur qilishimiz is clearly very subjective aniq judayam subyektiv ha, ya'ni bu fakt narsa emas subyektiv deyapti one person's vivid scene could be another's grainy picture Mhm. demak aytyapti bitta odamni bitta bitta kishini bitta shaxsni tiniq sin sahna ko'rinish ya'ni o'sha tasavvur qilgan narsasi deyapti could be bo'lishi mumkin another's boshqani grainy picture xira rasmi xira surati ya'ni grainy grainy picture bu narsa misol uchun eski oldingi birinchi rasmlar bo'ladiyu judayam xira sifati judayam past Schnarsenam grainy picture data. But Prof. Zeman is certain that aphantasia is real. Mm -hmm. Lekin Professor Zeman uh, is certain, ya'ni qat'iy shunga ishongan deyapti. That aphantasia is real. Uh, demak, aphantasia haqiqat. People often report being able to dream in pictures and there have been reported cases uh, cases of people losing the ability to think in images after a brain injury Demak mhm, aytyapti odamlar tez tez uh, xabar qilishadi xabar qilishadi report xabar qilishadi being able to dream in pictures ya'ni uh, dream in pictures suratlarda tush ko'rish yoki xayol qilish demak suratlarda uh, xayol qilishni yoki e, tush ko'rishni tush ko'ra olishni xabar qilishadi ya'ni o'sha anaqalarga e, o'sha olimlarga shuni o'rganadiganlarga degan ma'noda kelyapti and they have been reported cases va uh, reported cases ya'ni xabar berilgan holatlar va xabar berilgan holatlar bo'lgan they have been reported cases xabar berilgan holatlar bo'lgan of people mhm, odamlarni losing the ability ya'ni qobiliyatini yo'qotgan odamlarni qobiliyatini yo'qotgan holatlari e, nima xabar berilgan holatlar bo'lgan qanaqa qobiliyatlarni deyapti to think in images suratlarda e, o'ylash after a brain injury demak e, miya jarohatidan keyin demak miya jarohatidan keyin suratlarda o'ylay olish e, odamlarni suratlarida o'ylay ol, o'ylay olish qobiliyatini yo'qotganligi e, yo'qol yo'qotganligini ko'rsatadigan demak e, holatlarni xabar xabar berilgan holatlar bo'lgan ko'ryapsizmi gap qanchalik uzun bo'lib ketsa bitta gapga to'g'rilab tarjima qilish juda yam qiyin bo'lib boradi shuning uchun muhimi Э, siz o'qigan paytingizda tarjima qilganingizda э, gapni boshidan o'sha oxirigacha birdan э, to'xtamasdan biladigan bilmaydigan so'zlaringiz e, qancha so'zni bilmasligingiz muhim emas boshidan gapni oxirigacha o'qib olsangiz shunda ichidan ma'nosini olishga harakat qiling e, ma'nosini tushunib olsangiz o'zbek tiliga to'g'ri tiniq qilib e, so'zma so'z tarjima qilib berishingiz muhim emas balki gapni ma'nosini aniq tushuna olishingiz muhim Xo'p, oxirgi oxirgi qism deb o'ylayman shu, shu oxirgi ekan. Oxirgi qismi. He's adamant that aphantasia is not a disorder and says it may affect up to 1 in 50 people. Mm -hmm. He's adamant, ya'ni u deyapti, u ishonchi komil. He's adamant, ya'ni fikrini o'zgartirmaydi degan ma'noda. U ishonchi komil, u qat'iy ishongan. that gap davom etyapti qat'iy ishonadiki ishonchi komilki a fantasia a fantasia is not a disorder demak bu disorder emas disorder deb turib misol uchun odamni qandaydir e, holatini tasvirlaganda disorder deb misol uchun siz organizmingizda qaysidir organizmingizda nimadir narsa yaxshi to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa odatiy holatdan noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa shu narsani disorder deyish mumkin misol uchun miyangizda nimadir narsa aytaylik yiqilgandan keyin boshni bir joyga urgandan keyin nimadir noto'g'ri ishlayapti odatiy holatdan shu narsa disorder bo'lishi mumkin demak a fantaziyani unaqa emas deyapti and says va deydi it may affect u e, ta'sir qilishi mumkin up to one in fifty people demak ellikta odamlardan bittasiga but he adds lekin u qo'shib qo'shib qo'yapti ya'ni qo'shib qo'yyapti qo'shimcha qilib aytyapti i think it makes quite an important difference to their experience of life because many of us spend our lives with imagery hovering uh, with, with, imagery hovering somewhere in the mind's eye which we which we inspect from time to time it's a variability of human experience oho uzungina gap Xo'p, umid qilaman shu yergacha ko'rib keldingiz davom etamiz i think menimcha deyapti it makes it makes quite an important difference make quite an important difference endi bu yerda anchagina muhim e, farqni yaratadi deyapti farqni yaratadi nima nimada farqni yaratadi deyapti their experience of life ya'ni ularni ya'ni odamlarni e, o'sha fantaziyaga uchragan odamlarni e, hayotlarida katta e, anchagina muhim farqni yaratadi to their experience of life ya'ni hayotni qanday qilib boshdan kechirishlariga anchagina muhim ta'sir o'tkazadi because chunki deyapti many of us ko'pchiligimiz ha bizlarni ko'pimiz spend our lives hayotlarimizni uh, spend o'tkazamiz with imagery hmm, tasvirlar bilan qaysi tasvirlar bilan hovering somewhere in the mind's eye ya'ni miyani ko'zi ya'ni o'sha bizni tasavvurimiz nazarda tutyapti mind's eye deganda o'sha miyani miyani ko'zi qayerdadir miyani ko'zida hover qilyapti hover ya'ni misol uchun qush havoda uchib mundoq to'xtab tursa o'sha narsa hover deyishingiz mumkin demak mana shu imijni xuddi pirpirab turganday miyani miya ko'zida qayerdadir pirpirab turgan imijlarni nazarda tutyapti ya'ni tasvirlarni which qaysiki gap yana davom etyapti we inspect from time to time biz ya'ni tekshirib turamiz tekshiramiz ba'zida ba'zida tekshirib turamiz endi oxirgi gap it's a variability of human experience bu e, odam e, tajribasini ya'ni hayot kechirishini hayotni boshdan kechirishini xilma xilligi it's a variability of human experience ho'p mana do'stlar shu bilan e, mana ikkinchi yarmi ham tugadi xudo xohlasa keyingi darsligimizda mana shu video e, seriyasini uchinchi qismida mana shu tekstni e, IELTS savollariga javob beramiz Xo'p, umid qilaman sabr bilan shu yergacha ko'rib keldingiz. Agar ko'rgan ko'rgan bo'lsangiz, e, juda ham xursandman. O'zingizni fikringizni, ya'ni video darsi borasida fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.